départ de cette euh, deuxième épreuve. Alors, 1500 euh, mètres, Bound by Duty, quelque peu sollicité, Apollo Star euh, surtout. Bound by Duty avec Apollo Star, Tyrion, Rockin' Jordys, Duo Dare, on était sur George et Tito qui évolue en troisième épaisseur pour le moment. Et à l'arrière, on retrouve Heart of Darkness, Bound by Duty aux abords du tournoi à l'Arctique. Euh, finalement, s'est retrouvé en tête avec euh, une demi-longueur d'avance sur Apollo Star. Bernard Federer qui tente de se placer vainement sur Et Tyrion qui est un beau parti en troisième position. Un peu ardent maintenant Tyrion. On peut voir comme Jordies. Ensuite Dourder, le favori qui évolue en cinquième position, euh, sixième sur les barres. À l'arrière, Jones Tiger et Heart of Darkness en queue de peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve. Sentido est finalement Federbe qui va prendre l'initiative et partir de Bound by Duty, Apollo Star, Tyrion, Rockin' Jordies qui tente de se rapprocher. Ober va attendre l'ouverture. Heart of Darkness contourne le peloton avec Jules euh, Tiger qui est maintenant en dernière position à 400 mètres de l'arrivée. Les joueurs entament le dernier virage. Sentido avec Heart of Darkness, Apollo Star, Bound by Duty reste en Rock and Jordies, attention en pleine ligne droite. Sentido qui tente de partir. Heart of Darkness, Apollo Star au milieu de la piste également là. Heart of Darkness avec Apollo Star. Tarion tente en retour euh, lui aussi. Alors pour l'instant arrivé serré Bound by Duty peut-être à l'intérieur du Roder termine fort mais Bound by Duty va l'emporter devant du C'est parti pour cette euh, septième épreuve 1600 mètres à parcourir. Alors euh, il y a pour l'instant Charleston Duo qui est très bien parti aujourd'hui, côté Wakemi également, on retrouve même from euh, Seattle, The Right Stop l'extérieur de Frank et Black en queue de peloton, passage du but pour la première fois, pour avec Stuart Rama qui va diriger les opérations, une demi-longueur d'avance sur From Seattle. Charleston Hero qui suit de près, le grand favori en troisième position sur le bar. The Right Stuff à l'extérieur de Confessional et Black, que de peloton au tombeau à l'Arctique, environ 100 mètres à parcourir dans cette épreuve pour euh, euh, qui compte toujours une demi-longueur d'avance sur Men from Seattle, Charleston Hero idéalement placé en troisième position. The Right Stuff lui évolue toujours à l'extérieur. On retrouve Confessional qui court caché. Et en dernière position, il y a Olmeca Black. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour euh, Potawatomi qui euh, devrait pouvoir résister. Men from Seattle euh, met un peu la pression. Charleston Hero, The Right Stuff commence son effort. Confessional et Nourish Jaglal qui réagit maintenant sur Olmeca Black à 400 mètres euh, de l'arrivée. Men from Seattle euh, qui tente de rattraper euh, Potawatomi, The Right stop, Charleston Hero très très bien placé, Confessional assez loin pour l'instant, Olmeca Black à l'entame du dernier virage en pleine ligne droite maintenant avec Potawatomi à l'intérieur, Charleston Hero, the right stop lancé à l'extérieur, Charleston Hero qui a l'avantage sur Potawatomi et Charleston Hero va se diriger vers la victoire. Charleston Hero devant Potawatomi Confessional. C'est parti pour cette 51e course, 1600 mètres à parcourir, Redline Captain sollicité, Huge Domain, Incredible Dandy à l'intérieur de l'éveil dans le retrouve Big Voice, Jack qui tente de se placer comme tu la vois sur les bars. À l'arrière, Saban Ademi et kick redline capté le passage du but pour la première fois. Il va essayer de se rabattre à la corde devant le l'éveil dans On retrouve Big Voice, Jack à l'extérieur. Ensuite, Duke Domain en quatrième position sur le bar. Il y a Kidable Dandy comme tu la vois qui court euh, caché à l'arrière toujours Saban, un drop kick voilà aux abords du euh, tombeau monarctique avec Redline Captain, Nourish Jugdal qui est parvenu à ses fins et qui va essayer de régler maintenant le poids de cette course. En tête, Redline Captain euh, devant Big Voice, euh, Jack and the Label. Lab Dukes Domain, idéalement placé en quatrième position. Ensuite, Samen Conchel la voit en 5-6e position. Yann K. Dodol Dandy juste à l'extérieur. Drop Keke, Son Bernardini à 600 mètres de l'arrivée. Bientôt à la rue du gouvernement. Redline, Captain, pas inquiété, mais Big Voice Jack reste en main. Believable Lad, on trouve Huge Quand Control la voir pour l'instant dans un tiroir à l'intérieur de Yankee Dandy. Saban Ardini commence son effort. Drop kick est également lancé à 400 mètres de l'arrivée. Redline Captain rattrapé maintenant par Big Voice. Jack Dukes domain. Attention à l'extérieur. Yankee Dandy en pleine ligne droite. Redline Captain à l'extérieur. Il faudra suivre Control la Et Dukes domaine. Big Voice. Jack qui a mis le nez devant. Mais Redline Captain qui résiste. Pour l'instant, Control la voix. Yankee Dandy à l'extérieur. Big Voice. Jack qui a l'avantage sur Control la Big Voice Jack sur la voix, Big Voice Jack tu la vois. reviens attention, Big Voice